младенц Всем днем гулял Удалый молодец Он песни бравые играл И хмель никак его не брал Солдат надолго из дома уходил сказал, дождись меня. Невеста, милая моя, служил солдат от а дома вдалеке, служил солдат от а дома давно порос травой, или в шипинах в родимой стране. Все тянет ветви солдату по весне, ведь он сказал дождь грехом бою. Его скосила смерть, прощай. Летит последний стон. Прощай, рябине шепчет он. А с той рябины осыпалось листва. мертва, ей весть пришла нежде меня. Вдова, рябинушка моя, а с той рябины осыпалась листва. Она от горя, от горького мертва. Ей You.